Провожу я белочку ключиком. И вот. Ну, мы вот эти возьмем. Хорошо. А другой девочке подобрать? хочу сапоги, вот такие. А еще ружье и собаку. купить собачку? Да. Пожалуйста. О! М -м! Какой не носит. И, а, и она не кусает. На, держи, волкодав. Сторожевая. тебе собачку. Пожалуйста, она у нас не кусается. из нее разведчика сделаю. Ту-ту, большую. Вам собачку? Пожалуйста. Вот, гражданин, ваша собачка, берите ее поскорей. А пушок мой летел. А? а? Ну, ну. Он по улице идет, а ему навстречу кот. Кот усами шевелит, сон коту уснуть велит. Раз, два, три, четыре, пять, надо azul Thank you. ее в кабинет директора, там ждет ее мама. Сюда, сюда, сюда. Я не потерялась, я тут. И Пушок со мной. Ура, ура, Пушок это моя собака. А у меня ружье есть. И собака будет большая, настоящая.